mi canción nació en morena en una noche lunar. Su madrina fue la arena y su bendición el mar. No es azul como la... Mi canción nació en morena en una noche lunar. Su madrina fue el corral, ardiente con la fragua. Y ardiente como una Piracauá. recuerdos que van quedando, esta cumbia voy cantando. más sabrosa. Mi canción nació morena noche lunar. Su madrina fue la arena y su bendición el mar. No es azul como las aguas, la sangre que le dio el mar. Es roja como el coral Venga ya la cumbia suave. Venga. Mira que ojoncita, está como mango. Mira esa chiquita mira qué muñeca, pero mira qué boquita, uy qué mamacita caramba. Que como mango. Mira qué muñeca, pero mira qué boquita, uy qué mamacita caramba. camino que recorrido solo por ti. Ser el lucero de la mañana, tan lejana la mejor. me que llevan a sufrir. Ay, con mi madre morena, que alegra a los negros. nos vamos a enamorar. mi morena bañándome en la playa, al ritmo alegre de la curvina en la gaita, su turbero el compás nada Yo quiero volver ligero señores, a la bahía Santa Marta a gozar con mi morena, señores. Otra noche en la playa y el mar. Yo quiero volver ligero señores, a la bahía Santa Marta a bailar, a gozar con mi morena.